hello guys welcome back to a new video और आज के वीडियो के अंदर आपने जैसा कि तमिल के अंदर देखा दैट किस तरीके से आज हम अपने जी टी सैनड्रियास एंड्रॉइड के अंदर फ्रैंकलिंग और माइकल के रियलास्टिक हाउस को एड करने वाले हैं और वो भी बहुत इजी मेथड से और किस तरीके से एड करोगे और कौन सी लोकेशन होगी जहाँ पे आपको जाना होगा और जहाँ पर आपको जो है हाउस देखने के लिए मिलेंगे ठीक है तो वो जो चीज़ें हैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दैट आपको कहाँ पे जाना है और क्या क्या करना है किस तरीके से आपको जो है अपने जी टी सैनिटाइज एंड्रॉइड के अंदर फ्रैंकलिंग और माइकल के हाउस एड करने जी हाँ का बिल्कुल रियलास्टिक और बिल्कुल इजी मेथड होने वाला है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है आपको पता है कि मैंने अभी तक आज तक कोई भी वीडियो नहीं अपलोड करी है जिसमें मैंने ये बताया दैट किस तरीके से आप अपनी जी टी इंडिया से एंड्रॉइड के अंदर जी टी एफ फाइव के प्लेयर्स के हाउस को ऐड कर सकते हो ठीक है वो भी आ, अपने जी टी सन इंडियाज के मैप के अंदर ठीक है तो वो जो चीज़ें हैं सबके सब आज की इस वीडियो में ही मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा रियल लास्टिक ये होने वाला है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो ये आज की आपके लिए होने वाली है ठीक है और बहुत अमेजिंग लगने वाला है कॉज काफ़ी मेहनत से मैंने चीज़ फाइंड आउट करी है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए जो कि ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे कॉज बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगने वाला है और बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आपको देने वाला है प्लस यार थोड़ा बहुत शॉप ऑफ भी कर लेना अपने फ्रेंड्स के सामने क्योंकि यार ये जो चीज़ है ये बिल्कुल फाइव का एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करने वाली है ठीक है सो so, किस तरीके से करेगी क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ so, चलते हैं वीडियो की ओर let's go to the video तो जैसा कि यहाँ पे अभी आप गेम प्ले जो देख पा रहे हो ठीक है ये गेम प्ले है मेरे जी टी एफ फाइव के ग्राफिक्स मोड पे का जो मैंने आज से कुछ दिन पहले ही अपलोड किया है और आपने नोटिस किया होगा दैट इस वाले ग्राफिक मोड पे के अंदर आपको मैंने गेम प्ले के अंदर फ्रैंकलिन का और माइकल का हाउस आप पे बताया था दैट किस तरीके से यहाँ पे ये जो हाउस है वो लगते हैं ठीक है प्रीव्यू दिया था उनका ठीक है लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं इनकी लोकेशन बताने वाला हूँ आज की वीडियो को बनाने का पर्पज ये दैट दैट उस वीडियो के अंदर मैंने फ्रैंकलिन और माइकल के हाउस की लोकेशन ही नहीं बताई जी हम हाँ, लोकेशन बताना ही भूल गया उस वीडियो के अंदर और बाद में मेरे को रिग्रेट हुआ दैट मेरे को लोकेशन बतानी चाहिए थी फिर मैंने सोचा दैट मेरे को इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए जिसमें आपको बताना चाहिए दैट किस तरीके से आपको कहाँ पे जाना है आपको इस वीडियो में लोकेशन देने वाला हूँ मेप की लोकेशन बताने वाला हूँ दैट आपको कहाँ पे जाना है और कहाँ पे आपको जो है फ्रेंकलिंग और माइकल का हाउस देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो आपको करना कुछ नहीं है आपको मोड पैक डाउनलोड कर लेना एक सी सीधा मोड पैक डाउनलोड करना है और कुछ नहीं करना है पूरा जी टी का मोड पैक है और उस मोटपे का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है वहां से जाके आप पहले मोटपे को डाउनलोड कर लो वीडियो का लिंक मिल जाएगा बेसिकली जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी ठीक है उस वीडियो पे जाके आप मोटपे को डाउनलोड कर लेना और एक और लिंक मिलेगा जिसमें आपको जो है दो इमेजेस देखने के लिए मिलेगी एक होगी आपके माइकल के हाउस की और एक होगी आपके फ्रैंकलिन के हाउस की और अब जैसा कि आप देख सकते हो कि अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको दो इमेजेस यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है एक है आपके फ्रैंकलिन के हाउस की और एक है आपकी माइकल के हाउस की ठीक है है इन दोनों की लोकेशन मैंने आपको मैप के इमेजेस के थ्रू बता दी है और अगर आप वीडियो में अच्छे से नहीं देख पा रहे हो तो मैंने इन दोनों इमेजेस का डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहाँ पे आप जाकर के इन दोनों इमेजेस को एक जिप फाइल में डाउनलोड कर सकते हो एक लिंक मिल जाएगा पर्टिकुलर उस पर आप जाकर डाउनलोड करोगे तो आपको दोनों इमेजेस जो है आपके गैलरी में आपको मिल जाएगी और उनके ज़रिए जो है आप माइकल और फ्रैंकलिन के हाउस पे जो है जा सकते हो वहाँ पे जाकर के उन्हें खुद से विजिट कर सकते हो और काफ़ी नई नई चीज़ें वहाँ पे देख सकते हो और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पर ले सकते हो ठीक है और ये जो चीज़ें हैं ये आई होप दैट आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो और ये जो गेम प्ले है ये भी बहुत अच्छा लगा हो मोटपैक भी अच्छा लगा हो और ये वीडियो तो ऑब्वियसली अच्छी लगी हो अगर गाइज ये वीडियो अच्छी लगी हो तो don't forget to like and subscribe क्योंकि वीडियो काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे करना मत भूलो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए and thank you so much for watching this video मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी अच्छे ग्राफिक मोड पे या किसी अच्छी वीडियो के साथ और आपका क्या सजेशन है दैट मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन से मोड के ऊपर अपलोड करनी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना मत भूलना एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग